Da skal vi lage eggerøre. En helt eh, enkel, tradisjonell eh, måte å lage eggerøre på, slik vi er vant til å gjøre. Eh, det vi trenger er egg, salt, pepper, en panne, litt nøytral olje i form av solsikke eller rapsolje, og smør. Da tar vi egg, smaker det til med salt og pepper. Det gjør vi før vi har det i panna. Dette gjør vi for at smaken skal sette seg godt inn i smeten, og at det ikke kun skal legge seg på utsiden, som skjer hvis vi salter og peprer til slutt. Eh, ha smør og olje i panne. Medium varme, ikke for varmt, for da får vi ikke det resultatet vi ønsker. Da blir det mer stekt enn vi ønsker, og at vi får en stekeskorpe. Det er ikke ønskelig når vi lager en eggerøre. Som sagt, smake til smeten med salt og eh, pepper. Når eh, smøret er smelta i panna sammen med olja, før det blir brunt, så har vi eggemiksen i. Her er det viktig at man bruker en eh, slikkepott, eventuelt en tresleiv, eh, når man skal røre rundt i eh, eggerøra for at den skal bli sånn som den blir. Metall har en tendens til å gi smak, og at du kan ødelegge panna, og det er jo ikke ønskelig. Eh, hele tiden røre forsiktig med slikkepotten. Så ser man at eggerøra begynner å sette seg. Dette her går ganske fort, så det gjelder å holde tunga litt eh, rett i munnen. Eh, på slutten av steketiden, når man ser at eggene har begynt å sette seg, så kan vi ha i en liten skvett med fløte, eventuelt melk. Eh, men vi kokker like fløte, for det er godt med fett som gir en god fylde. Og her er det bare snakk om litt. Har man for mye fløte, så blir det en altfor tynn eggerøre. Vi skal kun ha litt eh, fløte i for at vi skal få en kremete, god konsistens på eggerøren. Der har man det. En perfekt, enkel eggerøre.